ni ambil gambar sekarang kau boleh tengok terus tak nak tak nak gemuk <laughs> kau nak tipu siapa kalau kau dah gemuk tu gemuk aje lah eh. itu yang semua dah macam ni apa, apa masalah kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jaga kesehatan cuy. Oke cuy, sudah cukup lama ya kita nggak membuat video cuy. Saya nggak nyangka ya, saya baru kali ini nggak membuat video itu durasinya cukup panjang ya. Satu bulan lebih cuy ya. Aduh, saya mohon maaf banget ya. Sebab saya ingin mengupload video saya waktu uh, vlog kemarin, waktu jalan-jalan ke Malaysia, waktu ke Sarawak Sabah gitu, ke Brunei. Tapi filenya rusak cuy. atau kenapa gitu ya mungkin mungkin mungkin masih bisa diperbaiki lah ya jadi mohon maaf untuk teman-teman yang eh, menjamu kami ya saudara-saudara yang menjamu kami di Malaysia untuk perjalanan kedua kami ini dengan Bang Ray saya mohon maaf banget karena saya nggak bisa mengupload video tentang vlog yang ada di sana tentang makanan yang ada di sana gitu cuy ya sebab ya filenya rusak gitu ya tapi saya akan usahakan cari tahu apakah file ini bisa di apa namanya di perbaiki lagi atau enggak gitu cuy ya. Dan sebelum kita lanjut ya ini tiga hari sesudah raya cuy ya. Saya membuat video ini tuh tiga hari sesudah raya. Saya dan keluarga mengucapkan selamat hari raya buat korang semua. Mohon maaf zahir dan batin cuy. Dan buat Akak Mimi, mohon maaf banget Akak Mimi, saya nggak bisa menggunakan baju raya yang Akak Mimi bagi gitu ya. Sebab saya pakai kemarin ya saya coba pakai dan <laughs> besar sangat cuy besar sangat karena saya ambil kemarin size yang triple X ya triple XL aduh gila ya, harus dirubah dulu gitu ya. harus eh, size nya dirubah dulu baru saya guna cuy padahal pengen banget rasanya menggunakan itu saat membuat video seperti ini cuy tapi sayang sekali ya insyaallah saya akan bu eh, buat video di mana saya menggunakan baju raya gitu cuy Oke, sambil mengisi kekosongan kita ya, kita akan mereaksi lagi video dari Ustadz Samsul Debat cuy. Seperti biasa, peminat paling banyak di channel NDTK adalah video dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Di sini saya mendapatkan satu video yang judulnya, tunggu dulu cuy. Ustadz Syamsul Debat, orang dulu dengan orang sekarang. Perbedaan orang dulu dengan yang sekarang cuy. Oke, langsung aja. Seperti biasa ya, saya bagi dua video ini cuy uh, saya uh, uh, istilahnya nggak terlalu memakan waktu gitu ya memakan masa jadi saya buatnya hari ini dua kali tapi saya membagi dua videonya cuy uh, video reaksinya saya bagi dua cuy oke okay, langsung aja jom kita tengok videonya oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 boom oke okay. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana ya illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fahama. Ah? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa taala segala puji bagi Allah Tuhan selain alam salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak diucapkan kepada kombinasi uh, penyampai influencer DJ <laughs> and di atas uh, kesudian mengundang saya untuk naik ke atas pentas pada pagi ini bak kata orang berjalan-jalan di atas titi di hujung balai nampak cahaya sudah lama kita menanti akhirnya mikrofon ni sampai kat saya <laughs> um, yelah kata adat banyak kiasan kan ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan memang takkan faham kalau tak direnungkan. Yeah. Jadi kadang-kadang kita cakap ni berkias fansuri kan berkias tapi itu lebih lebih mendalam maksudnya daripada daripada <laughs> daripada kita cakap direct kadang-kadang cakap Malah direct pun tak faham kan cakap direct pun tak faham jadi terima kasih kepada National FM yang turut membuat liputan pada hari ini apa-apa pun tajuk yang sangat menarik kurangkan gadget eratkan silaturahim wah pas ha, banget gadget maknanya kalau siapa yang ada dua handphone tu kurangkanlah <laughs> jadi satu ha, ya macam tu kurangkan gadget jadi, kalau kita tengok hari ini gadget ataupun peranti ya, peranti merupakan satu perkara yang telah banyak mengampas, mengampas kehidupan kita sebenarnya hmm. dia merampas kalau istilah kita kata merampas tu maknanya kalau siapa yang masih teringat akan memori-memori silam kan banyak betul bezanya dulu dengan sekarang kalaulah dulu lagi dah ada gadget tentu puasa kita berbeza kalau dulu lagi TV 24 ah, jam nah, mungkin hidup kita berbeza kalau dulu lagi lah kalau dulu lagi kita ada orang kata smart TV mungkin berbeza kehidupan kita agaknya cara kita mungkin berbeza tetapi apa yang ada dulu tak ada pada hari ini dan takkan ada pada hari ini ha, iaitu itulah dia cara kita dulu sangat istimewa berbanding apa yang berlaku pada hari ini sebab contoh kita sebut teknologi maklumat orang sebut pasal tu common orang sebut pasal media-media sosial tak kira lah F kan tak kira lah kan face kan ha, tak kiralah tick kan? <laughs> Ah, tak kira lah tweet tak kira lah kan semua ni saya tak boleh nak sebut direct sebab TikTok dia memang tak boleh sebut media sosial yang lain sebab dia akan potong siapa yang buat live siapa buat live TikTok kalau kita sebut nama media sosial lain Dia akan potong trafik viewer tu Itu oh, ha, sebab bila kita buat live Saya tiba-tiba tak ramai ha? Ha, Sebab kita ada sebut tu Kita tak boleh sebut L-I-N-K pun tak boleh sebut Wah, ini Kita hanya boleh sebut Bad kuning je <laughs> ya, Betul Ni cakap betul Ni saya beritahu Ni ilmu lah Itu sebabnya kalau kita tengok cukup jaga. Contoh kita tengah buat live Anak ya. kita lalu kat belakang Maka dia akan ban Tak boleh Sebab manipulasi kanak-kanak dan sebagainya Ah, Wahal lalu kalau kita tengok ada barang dekat atas meja kita nampak macam pen tapi dia berkilat sikit dia bimbang tu macam senjata tajam ha, pun betul. kena pen. Kalau ini saya tahu cuy. So tu ilmu lah ilmu just bagi tahu. Dulu zaman kita naik bas kan kita naik bas kita naik bas kita bergerak ke sana kemari bas kenderaan yang utama dan penting. Hari ini kita lihat bukan orang Malaysia yang naik bas ramai. Hmm. Kalau bas ke bas tempat, tempat semua orang dah lebih mudah nak naik kereta sendiri, semua orang nak naik motosikal sendiri. Hmm dan dulu tak malah dulu nak buat lesen tu dalam 5 6 bulan nak dapat kereta pun kadang makan tahun setahun baru dapat kereta sekarang dapat kereta dulu baru loan lulus ada juga <coughs> ada juga sekarang kan jadi makna berbeza sangat dulu kalau kita naik bas tu kita kena bajet nak tekan loceng kat mana sebab kalau awal sangat nanti jauh kita jalan hmm. kalau lewat sangat terlajak daripada tempat yang kita nak berhenti ilmu tu dulu tu kita belajar kita dah boleh bajet dah timing kita budak-budak lelaki main guli bila lelaki main guli kan Guli Kita rasa bangga pun oh, Banyak guli dia Mesti power ni Kan Ingat tak guli susu Yang warna putih oh, tu Oh kan? guli guli guli guli guli <coughs> Di tempat saya tu bilangnya Goli cuy Goli Goli Tapi kalau bahasa Indonesia nya tu Bilangnya kelereng gitu ya Tapi ih kok bisa hampir sama ya Guli guli Guli guli Saya baru tahu Ustaz Bahasa itu Pas dia uh, cakap pasal guli susu gitu ya. Wah sebetulnya. Kalau kita main pom, ya. kita main first second, main first second tu orang tu balik first, orang tu yang second dia akan baling dia jauh. Daripada jauh, bayangkan kita punya sense ni, kita punya ni, kita punya hmm. timing baling boleh kena tepat tau. Ya betul. Main pom kan kena satu bayar tiga. Bayangkan kita main dulu. Kita balik nak dapat nak tunjukkan siapa yang nombor satu nombor dua. Kalau ingatlah main pom tu. Orang perempuan main tenteng ingat tak? Orang perempuan main tenteng dia ada dia ada buah ajaib dia tu untuk dia baling. Kan yang format yang kapal terbang tu. Ingat tak? <laughs> Kan dia baling. Bayangkan sebelah kaki kau boleh lompat langkau dua petak oh, Dua. <laughs> Saya saya faham, saya faham. Maksudnya ni ustaz yang apa namanya ni? Apa istilahnya batu? Menginjak kan namanya di sini cuy. Yang dibuat kayak perahu begitu berlompat-lompat lompat gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud ya. Kita ulang dulu cik. Satu bayar tiga, bayangan kita main dulu. Kita balik nak dapat nak tunjukkan siapa yang nombor satu nombor dua. Kalau ingatlah main pom tu. Orang perempuan main tenteng ingat tak? Main tenteng. Orang perempuan main tenteng. Dia ada dia ada buah ajaib dia tu untuk dia baling. Kan yang format ni kapal terbang tu. Ingat tak? Kan dia baling. Bayangkan sebelah kaki kau boleh lompat langkau dua petak je fikir. Dua tiga petak tapi kalau tengok badan hari ni memang tak ada harapan. <laughs> Jadi tak, tak, tak. Saya nak bagikan apa yang ada dulu yang mungkin tak ada pada... <laughs> Kalau sekarang kayaknya enggak bisa gitu. Badan semua gemuk gitu ya. Kita ulang di situ, Cik dapat banget. Orang perempuan main tenteng ingat tak? Om pompan, main tenteng dia ada dia ada buah ajaib dia tu untuk dia baling. Kan yang format yang kapal terbang tu ingat tak? Kan dia baling. Bayangkan sebelah kaki kau boleh lompat langkau dua petak je fikir. Dua tiga petak tapi kalau tengok badan hari ni memang tak ada harapan. Jadi Ja, tak, tak, saya nak bagikan apa yang ada dulu Yang mungkin tak ada pada hari ini Yang tak ada pada hari ini itu sebab masing-masing dia jadi dia sibuk dengan diri sendiri. Media sosial dan teknologi ni mengubah cara kita berinteraksi. Kita walaupun kita jauh, tetapi dalam kejauhan tu kita masih lagi boleh komunikasi, nampak muka, video call, call dan sebagainya. Tetapi apa beza dulu pasal telefon? Ingat tak dulu waktu kita pakai phone dulu, kita boleh hafal nombor-nombor telefon penting. Ah, betul betul betul. Hari betul, ada nombor yang kita ingat kan? Tak ada nombor yang kita ingat Melainkan nombor identikal Nombor kita dengan nombor suami Atau nombor pasangan kita hmm. Itu mungkin kan ingat Tetapi nombor dulu Siap ingat nombor Pak Long ni Nombor ni 06 06 06 03 03 Kita ingat nombor tu Dan siap kan Dan siap tu Yang phone book Yang yang berjurai yang tu Terbuka tu Yang kat depan tu Gambar tomok Tergamak letak gambar tomok lah. Contoh kan New boys lah Apa semua ada yang letak Macam tu lah Zaman tu ada yang letak gambar-gambar gambar-gambar artis kesukaan dia. Dulu dah order dah pakai oh, wang pos. Wang pos bayar ya. dapat kat rumah kita gambar-gambar yang kita suka. Beli majalah, lepas tu lekat gambar majalah tu, letak kat dinding rumah. Kan nak meletakkan tu kononnya kita lah yang paling minat dia. Dulu lah, dulu. Saya juga uh, pada masa itu ya, saya banyak di kamar dulu tu banyak eh, poster-poster uh, apa kalau di Malaysia cakap itu. Gambar-gambar itu saya tu hobi apa hobi banget. Eh, simpan uh, foto apa poster-poster band-band ini kayak Lin Biscuit, uh, Linkin Park. Pokoknya band-band seperti itu, Ci. Tapi hari ini zaman dah berubah. Itu sebab saya kata, cara kita berinteraksi dah berbeza. Dengan satu klik hujung jari, maka kita dah dapat berinteraksi. Malahan apa juga maklumat hari ini menyebabkan orang malas membaca. Orang malas nak ambil tahu. Kadang-kadang bila interview, tak tahu apa yang dia baca pun tak tahu. Yang bila interview tanya menteri besar negeri sendiri pun tak tahu. Kan siapa nama menteri besar Datuk Seri Osman Arif tu tahun bila tu? <laughs> Cari kat dalam Google lah katanya kan. <laughs> Cari akhirnya yang tu lah yang dia jawab. Hari ni keadaan dah berbeza. Anak-anak kita dah tak ada lagi macam dulu. Aduh, dulu main bola sepak kan petang-petang gol tiang gol pakai slipper je. Yeah. Tiang gol pakai slipper yeah, kalau lelaki. Lepas tu kalau slipper. tinggi je tiang. Penjaga gol tiang tiang tiang dia kata. Ah, dia tinggi sangat, tinggi sangat. Dia jadi dipilih lah penjaga gol yang kecil-kecil. Yang best tu bila kita main bola, bola tu teman Bener. Ini realita banget sih. Saya masih masih ingat pada masa itu kan ini ada selipar. Dua kan, dua selipar biasanya kan. Simpan sini dekat sini satu, di sini dekat sini satu. Tapi tak ada palang di atas itu, tiang di atas kan. Jadi kita itu main feeling je. Bola masuk, aduh tiang-tiang terlalu tinggi itu. <laughs> <laughs> benar banget ya tapi kenapa ya ada pada zaman itu ada yang selipar yang penting tiang di sini saja yang ada ya palangnya tak ada gitu ya <laughs> jadi kebanyakan kita membuat gol itu harus sampai di sininya penjaga gawang gitu ya masuk ke majikan terkena dekat pasu bunga jiran kalau kita takut hilang yang tinggi je tiang hmm penjaga gol tiang tiang tiang ha, dia tinggi sangat tinggi sangat jadi dipilih lah penjaga gol yang kecil kecil yang best tu bila kita main bola bola tu termasuk kat majikan terkena dekat pasu bunga jiran tu kalau kita takut hilang clear padang tu tak ada orang ya ya ya ya kan pak cik rumah tengok memang tak ada siapa tetapi kalau contoh masuk kat rumah pagar kat rumah orang tu kalau apa kalau nak main lagi bukan semua orang beli unding dengan pak cik tu mesti ada seorang yang kau lah, kau lah, kau yang okey dengan pakcik ni Dia pun cakap, kau pakcik saya dah marah dah orang Jangan sepak kau kuat tapi dia degil cik hmm, Sepak juga nanti si marah dia cik Saya ambil bola boleh ha, Boleh, elok-elok tau Jangan hati-hati, jangan kena Okey cik nanti saya marah dia Masih cik, woi sambung, sambung nak benda tu tak berlaku hari ni. Nak yang saya cerita ni tak berlaku. Saya pun mengalami hal yang sama, cik. Pada masa tu kebetulan lapangan bola kami tu ada di dekat dari sawah gitu, cik ya. Jadi bukan di daerah perumahan atau dekat rumah di kampung, cik ya. Jadi kalau bola tu masuk ke sawah itu ya kita kena kita kena marah gitu, cik. Jadi ada satu yang memang sebagai eh kamu yang lebih, kamu yang cuman kamu yang bisa masuk dalam cuy sampai pada akhirnya bola itu dibelah sama yang pemilik sawah gitu ya sebab bola itu setiap kali gol di gawang yang satu itu pasti masuk ke sawahnya cuy <laughs> itu pengalaman yang dicakap ustaz itu benar banget adanya cuy kan sekarang buka-buka TV buka-buka buka-buka mata TV handphone hmm, betul, betul dulu buka mata tak dapat handphone -nya. Kan? Buka-buka mata tak dapat. Tengok, eh, dulu kalau dapat main game Tetris yang rm ringgit tu mana hebat sangat rasa. Hmm. Kan? Tetris ter ter ter ter kumpul kumpul kumpul kumpul, kumpul tak sampai pula yang panjang tu kan. Bodoh betul dia ni geram betul masa tu kan. Kan? Betul lah. Kan? Tak. Tu zaman tu lah. Zaman tu kan. Zaman tu adalah satu. Sebenarnya itu adalah golden lah orang kata. Kita fikir kan zaman tu. Dan, dan kita tak dapat ulang. Dan kita, Nabi pun ajar kita, kita kena hidup dengan zaman tu anak-anak kita kita kena terima hakikat. Anak-anak kita belajar pun tak sama macam dulu. Cara dia. Kalau dulu zaman dulu-dulu kalau budak umur 4 tahun umur 4 tahun dah boleh membaca keluar sok khabar ke depan. Kanak-kanak cerdik, kanak-kanak pintar Dia boleh baca Umur 4 tahun boleh membaca Hari ini umur 3 tahun dah minta password kat mak dia betul kan budak-budak tu dah boleh tahu dah macam mana nak apa bermekak ibu dia marah kenapa mama punya phone ni kenapa mama punya phone bil boleh sibuk lebih <laughs> kan biasa tagihan bil 200 ya. lebih 300 lebih bil, tagihan kan Uh, anak rupa-rupanya download macam-macam game oh. Anak rupanya download tanpa pengetahuan kita Kan uh, Ingat tu kadang, kadang Ini semualah sebenarnya Perubahan yang berlaku cara kita berinteraksi dan hari ini juga disebabkan oleh telefon pintar, tablet, komputer. Kita lihat disebabkan itu juga telah createkan, mewujudkan penyakit mental yang sangat, sangat pesat sekali sebenarnya. Mental. Di kalangan masyarakat sekarang ni, penyakit mental cukup banyak. Dulu hmm. sebelum tahun 2000, setiap seribu orang, seorang sakit mental. Hmm. Menjelang PKP, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Dan pada hari ini, saya tu berfikir tadi cuy ya mohon maaf ya saya tadi berfikir yang dimaksud ustadz ini saya saya saya cek kira ustadz ini bercakap serius banget cuy ya mental itu yang saya maksud mungkin yang saya pikirkan itu penyakit mental tuh kayak kurang normal gitu ya kayak orang gila gitu ya tapi yang dimaksud ternyata ya itu uh, sebab phone ini cuy ya <laughs> saya kita cakap orang sini kan? ha, Makna kata Aduh. Sebab apa Sebab apa kita dah buat Suami ternyata. isteri boleh bergaduh disebabkan kali suami tak like Orang perempuan dia boleh marah suami dia Dan dia boleh petikai Orang lain awak like saya lihat banget di kehidupan saya ada teman saya seperti itu cuy dia itu kayak bucin banget gitu ya apa <laughs> ya kejadiannya itu di Instagram gitu ya sebab <clears throat> dia itu apa namanya sering like like via apa apa foto-foto cewek gitu kan dia suka dia like giliran <laughs> giliran istri dia <laughs> Gili dan istrinya tuh dia tak like gitu. Dia sampai bertengkar dengan bininya cuman karena like itu cuy. Aduh, tak tahu lah. Yang Ustaz cakap itu benar-benar real. <laughs> Makanya saya tertawa. Saya tertawa berlebih bukan karena apa ya? Mungkin orang tak merasa lucu tapi bagi saya itu kelakar sebab saya mengalami itu dan saya melihatnya langsung gitu cuy. Apa masalah kau nih? Suami tu pula kebetulan dia kadang-kadang tertekan. Aku ni kadang tertekan like tu, keluar love, aku un unlike balik. Sebab tak nak, tak nak. Kadang-kadang kita buka-buka, kita tekan-tekan tu kan jari kita ni sensitif kadang tertekan. Tiba, tiba dah keluar love. Eh, cepat, cepat. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. So, itu, itu adalah cabaran dia hari ini. Gaduh disebabkan itu. Hari ini penyakit mental, bukan main-main eh, saya cakap dia boleh mendedahkan kita kepada orang yang terlampau sangat dengan media sosial. Terlampau sangat. Tu, sebab kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian tengok saya, saya jarang post pasal family dekat dalam Facebook. Jarang. Dekat dalam media sosial. Ah, betul, betul, betul. Cik. Kalau saya pun berjumpa dengan Ustaz secara langsung itu tak pernah pun melihat bini Ustaz. Gitu. Sampai sekarang pun saya belum pernah tengok bini Ustaz. Saya berjumpa Ustaz dua kali tapi kalau mak ustad pernah gitu ya uh, saudara mak ustad pernah dan anak ustad juga pernah gitu cuy cuman bini bini belum saya pernah tengok cuy jadi ustad memang yang dicakap benar cuy masuk pun masa cik amah ni lah nampak lah muka korang ni ha. mana lah nasib-nasib lah kan itu je tak ada nak masuk gambar pegang tangan suami isteri dekat handbrake tu tak ada kan. kan? <laughs> Nah, apa salah kau gelak Mana kau buat benda tu kan? Apa salah kan? Hai. Di depan ibu-ibu semua ya. Memang wajib memang wajib bukan saya lah nak masukkan kan. Nah. Ha. Dah, sebenarnya lah contoh ha. saya saya gemar bawa benda ni. Kita tengok eh, kita tengok waktu kita waktu kita dulu ambil gambar dulu zaman zaman Kodak Fuji ya, Kodak Fuji hmm. Color Fuji. kan Konica kan yang kaya 36 kan yang banyak bajet 36 yang sederhana 24 yang kurang bajet 10 atau 12 kita ambil gambar kita akan pilih short angle betul-betul dia takkan jadi orang yang tiba-tiba masuk dalam bilik tu selfie boleh <laughs> dia tak jadi macam tu dia akan ambil gambar kita tak nak sini tak cantik. Sini. Janganlah lain lain lain. Ha sini boleh, sini berhenti. Situ kita akan ambil. Dan kita ambil ambil. Ya Allah, minta minta lah jadi gambar ni. Sebab kau tak tahu gambar tu jadi ke tidak. Betul betul. Kan? betul dulu seminggu baru siap cik. gambar, kemudian dah canggih. Wui, tempat tu bagus. Wui, hari ini kita hantar petang tu siap. Tu dah cepat dah tu. Nampak tak? Ha, ni ambil gambar. Sekarang kau boleh tengok terus. Tak tak tak tak, tak gemuk. <laughs> kau nak tipu siapa? Kalau kau dah gemuk gemuk aja lah. Eh. Itu yang semua dah macam ni. Apa, apa masalah kau? Lepas tu muka siap. apa masalah tu? Dah. saya merasa saya merasa sebab saya gemuk tapi saya tak pernah banyak berfoto cuy jujur aja <laughs> saya tak banyak berfoto ini kayaknya diperuntukkan untuk wanita cuy Tu saya kata Kau kau tak jadi diri kau sendiri Mental ke tak mental juga Atau, ah, tak, tak, tak, tak Saya tegur ni sebab kita tak sedar tau Kita buat benda ni Dulu ambil gambar Kau ambil gambar Dah siap pap. Ya Allah minta lah Minta lah jadi gambar ni Ya Allah Oh, jadi lepas tu mula marah kau tengok gegar kena gegar semua dah semua dia dialah punca ni kau jangan bagi lagi lah dia Bawa bergegar-gegar gambar kan gambar shot cantik dah lah jauh nak pergi Cameron <laughs> Kan dah sampai dekat rumah berpuasan gambar tak jadi. Mengigil. Mulalah cakap tangan tak berbedung lah apa pun semua keluar. Itu belum cerita lagi. Ambil gambar terap kita 36. Tengok 37. Weh ada lebih. Ingat tak? Terap 38. Weh. Kalau sampai 40 mana salah pasang tu. Kita memang tak ada satu pun yang jadi kan. Bayang nak habis kan 3 bulan tu. Dan dulu pun dan bila kita dah siap gambar tu gambar suami, gambar berpasangan, gambar keluarga. Apa kita buat? Kita beli album, masuk dan senyum nah, seorang. Saya masih zam, apa dapat so, zaman ini, Cik. Tak ada pun kau ambil gambar apa tu kau tampal kat papan kenyataan masjid. <laughs> biar semua orang boleh nampak gambar tu. Tak? Tapi itulah yang berlaku pada hari ini. Sibuk nak tunjuk kat satu dunia. Macam kau seorang ada lelaki. <laughs> Kau tunjuk gambar, thanks untuk 12 tahun yang pernah bermakna dalam hidup kita tak boleh ke benda tu kau ambil gambar tu tak boleh kau ambil gambar tu kau hantar kat suami kau je ha nak tahu ni? Lah. kau siap letak lagu latar ke bukan kan hantar dekat suami je dan suami akan balas pada engkau. Dia takkan tunjuk. Kadang-kadang dengan lelaki, Diego dia takkan tunjuk. Sayang, sesungguhnya... You, you, you adalah paling istimewa dalam hidup I. Yang terbaik pernah terjadi dalam hidup I. You percaya cakap I. Buatlah apa pun. You lah segalanya bagi I. Kita tahu benda tu. Kalau tidak, kita tak tahu eh. apa yang terjadi. Adakah betul untuk kita ataupun nak share, nak tunjuk ke orang yang kita sayang dia buat apa? Eh. Itu sebenarnya yang saya nak betulkan konsep ni. Sakit kan? rahang cuy. Itu eh. lebih ikhlas Lama sebenarnya. Lama tertawa lebih gitu. Masuk tunjuk gambar kita pegang tangannya dekat embrek tadi. kan? Kebetulan pula, ni ingat tak penyakit ain? Penyakit ain ni penyakit mata. Ada orang nampak dan hati jadi tak elok bila tengok. Ada orang yang tengok kebetulan tengok pos kita tu dia baru bercerai tengah hari tu. Ooh. Dia nampak kau pegang tangan. Jelah. mula-mula elok lah macam pegang tangan. Amal tahun depan cerai lah ni Doa hmm. yang tak baik pun sampai Orang yang sakit hati Nah, ha. Tu belum cerita sampai satu tahap Ada orang hidup tak bahagia pun Tapi nak gambarkan ke orang dia bahagia Okey ada ada ada ada yang seperti itu nah, ha, Iya Dan tak kurang juga yang boleh bercerai berai Hanya disebabkan oleh media sosial hmm, Betul Hati-hati Ada orang dia boleh tunjuk gambar phone Phone yang I tu kan? dalam box kemudian jambangan bunga saya tak nak sebut lagi nama dia tadi sebab dia tak tajuk camah kita hari ni dia faham dia letak jambangan bunga dan dia tulis dekat situ post dia thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday asyik so ramailah yang komen untung lah untung lah birthday bila nak open table semua keluar dan ramai yang tak tahu rupa-rupanya phone tu tadi dengan jamangan bunga tu dia beli sendiri oh. betul benda tu berlaku and then dan yang paling kritikal ada satu stage lagi tadi dah sakit mental dah satu stage lagi yang lagi teruk daripada tu dia create pula satu lagi account untuk puji post dia tu tadi oh. kalau nak faham pasal perkara ni boleh google boleh search cari tajuk split personality disorder dan dia yakin orang lain oh, betul lah awak awak dah lah cantik dapat suami baik saya pernah uh, ada satu teman tapi dia sebenarnya laki-laki cuy bukan perempuan dia mengalami hal yang ustaz cakap seperti ini cuy tapi saya tu lebih ke kasihan gitu ya sebab kalau kita tengok-tengok orang yang macam tuh kasihan tuh memang butuh perhatian gitu, butuh ditemani gitu ya. Tapi ya oh gimana lagi ya karena memang orangnya tertutup gitu ya. Jadi dia cuman bisa membuat bahagia eh, dirinya sendiri aja gitu ya. Tanpa orang lain ya. Jadi dia memberi kado dirinya sendiri. Ya kalau hari ulang tahun seperti itu cuy. Tapi saya tuh kayak nampak kasihan aja gitu ya kalau jumpa yang seperti ini cuy. Ha, bertuahlah awak semoga awak berbahagia hingga ke jannah dan dia yakin dan kemudian dia masuk balik akaun dia dia yakin itu daripada orang lain ha, itulah dia keadaan dia eh? macam itulah kita bila kita terlampau berusaha nak jadi orang lain dia boleh membawa kepada perkara itu ha, jadi dalam hal ni masalah kemurungan, masalah keresahan, persekitaran dan masalah penyakit dalam badan juga berpunca salah satunya pada media sosial juga menyebabkan kegelisahan. Saya ada seorang kawan saya dia jumpa saya di Semban. Boleh tak nak ambil gambar Selamat. nak selfie? Pada saya benda tu dah tak ada rasa apa dah kan malah ingat mula-mula dulu lah memang excited lah kalau TV apa semua orang nak ambil gambar excited pun mula ui, semua orang ambil gambar dengan aku ni ha, hmm. tapi dah lama kelama-kelamaan dia jadi macam macam tu je lah <laughs> macam tu je lah. jadi, jadi biasa je lah kan jadi jangan minta tau jangan minta sebenarnya jangan minta suami kita ke jangan minta kita ke jadi popular susah susah sebenarnya kau nak makan pun susah makan kat medan selera selayang tu pun susah minat selera atau bukit yang eh, macam medan selayang tu susah aku nak menyuap satu kali suap gambar dua kali suap gambar susah oh tak mau harus dilayan nah. juga gitu ya tadi masa apa bila dah duduk tu cakap lepas tu tu belum cerita lagi orang yang nak ambil gambar ni bukannya semua orang Assalamualaikum uh, Ustaz kita ambil gambar boleh bukan semua macam tu yeah, yeah. ada tu kita tengah makan tadi pun info depan muka aku pun pandang ni aku pandang dia set sound takkan ambil gambar tak boleh dia yang kau bayangkan Kau menyirap tak menyirap cakap ah, Macam tu lah Jadi Jadi tu tu kan Jangan-jangan minta tak Pada pada pada orang dan Yang sahabat saya kat sermon tadi Dia nak ambil gambar Dia ambil gambar lapar Dan masa duduk tu Dia boleh Wih wih wih Dah 15 orang like dah Dia pada dia Pencapaian like tu <laughs> Wih dah 15 dah Wih dah 20 dah Dia, sedikit. kira hari-hari Dia tengok ha, ah, bayangkan ha, ah, tu, tu tak sampai satu tak that's why kita kena kawal diri kita dan satu perkara yang pasti statistik ni menunjukkan bahawa daripada masa ke semasa memang menunjukkan trend peningkatan dalam kemerosotan psikologi baik semua ni semua golongan tu baik kanak-kanak baik juga golongan dewasa Ha, jadi kita ni nak menuju bulan Ramadan so apa masalah oh, gadget masa. yang kita kena kurang sebab apa pertama ya. menyebabkan kekurangan tidur Kurang tidur. Tak boleh tidur lah. Tak boleh tidur. <laughs> Macam mana nak tidur? Macam mana nak tidur? Mencahaya muka kau tengah malam tu. Bukan sebab iman. Sebab cahaya phone kau tu pancar kat muka kau. Kan? Sampai kan dah ngantuk ni terentak kena. Kalau terentak dah, dah segar pula dah. Dah terentuk kat kepala. Kan? Lagi satu lagi kadang bermesej-mesej sebenarnya pun jadi masalah rumah tangga. Sebab apa? Kalau suami isteri duduk berdua, duduk berdua dekat satu ruang, ruang tamu, meja makan, please lah. Jangan salah seorang leka dengan phone. Suami ni dia nampak eh, macam selenga macam tu. Dia tengok TV, <laughs> dia tengok bola, tengok apa, dia perhati tu. Hmm, tengok phone. Hmm. Kita tak nampak dia perhatikan kita. Itu juga asbab mula-mula bibit-bibit keruntuhan rumah tangga. Lepas tu lah abang ni. Kerja je. Time duduk sebelah, kau sibuk apa? Lain WhatsApp. Kejang-kejang. Shopping! Kejang, jangan, jangan. Kejang-kejang. Shopping! Tak, aku kalau cakap gelak besar tu mana benda tu betul. Tepat sekali. Kan? Tanpa barang. Eh, eh. Barang sampai. Kau pernah tak buat statistik? Barang yang sampai kat pintu pagar tu barang kau ke barang laki kau yang banyak? Ya. Suami sampai bergurau dengan isteri tu. Bang, ada masalah ni yang. Masalah apa bang? Tak ada barang sampai hari ni. Ada masalah Kau posmen Oh, sindir dia tu. Sindir dia tu. Dia kata kan. Ha, itu, itu, itu saya kata tadi kan. Jadi makna kata boleh menyebabkan kekurangan tidur. Kemudian kemurungan. Kemurungan dekat dalam media sosial salah satunya itulah yang Facebook tadi lah. Saya kata tadi kan Facebook tadi. Sebab yes. merujuk kepada fenomena ni menghabiskan masa secara berlebihan sebab kita tengok eh pad, dia ada dua dua pattern tu media sosial tu siapa yang TikTok ni dia akan ringkaskan ayat dia siapa yang Twitter ni jenis gemar bagi bahasa pedas tepat macam tu je hmm. kalau yang jenis yang FB ni dia gemar dia gemar apa? dia gemar dalam bentuk huraian penceritaan ah, ya, ya, ya, ya. dia biasanya macam tu panjang-panjang gambar sikit-sikit tapi gemar agak dia, tapi dia menghuraikannya berceritakan tentang ni dan ramailah yang share benda tu kalau dalam IG pula dia antara-antara so dalam hal ni sebenarnya teknologi memang akan bergerak pantas Teknologi ni akan berkembang dari masa ke semasa dan buli cyber pun berlaku juga. Ha, sedangkan medium ni sepatutnya menghubungkan dan kita antara satu dengan yang lain. Ya betul. Kan, belum lumba lah dah trend. Semua orang kena share gambar pagi raya macam mana. <laughs> Semua orang kena share baju dia kalah apa. <laughs> Semua orang kena share. Dan kita ni dekat-dekat dah. Besok dah mula Ramadan kan? Ha, dah mula masuk Ramadan. Betul tak? Malam esok, malam esok dah mula dah kita tarawih maknanya perbualan Ramadan selepas maghrib esok insyaAllah berarti satu bulan lebih lah ya. ini cara Ustaz kita tengok dalam Ramadan ni yang kita nak adalah apa ni nak mengurangkan gadget ni lagi kemudian sindrom sindrom foto, sindrom selfie tengok macam mana <laughs> saya pergi tu yang saya paling teringat waktu saya ceramah di Mersing pakcik tu boleh jumpa saya Agung Ustaz kita selfie boleh tak? <laughs> boleh Lepas tu dia tarik saya ke tepi, kemudian dia buka tapak tangan dia, saya pun pandang lah. Apa hal? Ah, Okey Ustaz, saya simpan dalam hati. Fuh, falsafah. Falsafah, falsafah. Ustaz, simpan dalam phone sampai masa kena format Ustaz. Betul, betul. Tapi kalau simpan dalam hati, ingat sampai mati lah. Saya masa dengar tu, satu jam, teringat lah saya sampai lagi Ha, ya, maknanya, sebenarnya kalau, kita dah kurang. Kalau gua di posisi Ustaz, mungkin saya ngakak je ya ya ya itu <laughs> saya kalau melihat hal-hal yang agak unik atau pelik itu pasti saya ngakak gitu je. Nah, benar-benar macam tu. kan? Kemudian mulalah bodoh telefon ni tidak tiba kena format, gambar semua hilang. Salah-salah kita. Lepas tu kau marah telefon ni hang. Semua benda kau sumbat dalam tu. <laughs> semua gambar, semua video, semua apa semua masuk dalam tu. Video Samsung debat je dah berapa banyak dalam tu. yang kau standby kau nak share dengan orang, yang pendek-pendek tu kan. Nak-nak pula daripada dalam TikTok dah boleh save dalam phone. So phone jadi berat. Saya sendiri tak tergamak tengok video saya. <laughs> Bila saya balik rumah tengok anak-anak tengah buka YouTube dia tengah tengok tak tolong tukar tukar tukar tukar channel lain saya tu kan. <laughs> Beri je dia gelak ni nyindir aku pun nyindir bapak dia ke apa tu tu. Kan? Itu dia. Selfie bayang kan. <coughs> Tu kalau dulu-dulu ambil gambar, kamera tu susah nak selfie, so orang lain ambil gambar. Itu yang kawan saya seorang tu. Dia ada gambar yang 12 keping punya tu. Ambil gambar dia tak boleh nampak kereta besar. Dia akan bergambar kat situ. Kan? Nak tunjuk kat semua orang. Konon ni macam kereta-kereta dia. Dia siap-siap kat bonet depan macam ni. Ha, ha. Lepas minggu dan tak cuci pun dia perasan dalam kereta tu ada orang. <laughs> Macam-macam perangai orang bila dengan dengan gambar ni. Uh, saya hampir terlupa ya ini. <laughs> ini jokes ustaz sudah lama tapi masih kena tipu juga. Ya, ya, ya, ya. Saya baru tahu ceritanya, Cik. Pas kena cuci baru tahu ada orang di dalam ya. Tapi saya rasa kita satu masalah kita kita tak nak portray diri kita yang sebenar. Itu yang sebenarnya. Kalau dulu kan kalau orang pergi berjalan raya, pergi berziarah raya kan, Orang pergi ke rumah, masuk, duduk, Assalamualaikum, salam. Duduk, duduk, duduk. Kita pun bual. Paling tidak yang mengganggu kita, cerita yang best kat TV. Itu je. Betul, betul. Sekarang dah tak heran dah cerita kat TV itu Kan? Tapi, masing-masing duduk kat meja makan, phone. Gadget. TV yang Kalau tidak, orang dulu tanya, macam mana kau ya? sekarang? Kau sekarang kan kerja kat mana? Masih kerja kat situ lagi? Eh, tak ada lah. Anak ni, tiga orang. Nah, yang seorang tu tak dapat balik masih kat luar negara lagi. Oh, yo, ya yo. Berbual, bercerita, Nampak macam susut dia badan kau, kau tak sihat ke? Tak adalah, kena diet sikit. Tahu lah, pergi ceramah semua bagi makan, tahu je lah. Kan? Nah, ha, sekarang ni tengah kurang. Kau tidak membukit perut ni. Oh iya ke? Ha, bagus lah kalau tu. Bukan apa, buat penyakit-penyakit sekarang banyak kan? Dia, dia berbual, bercerita. Siapa masyarakat Jawa lagi pula? Masyarakat Jawa, siapa Jawa sini? Ada darah Jawa seorang. <laughs> yang separuh Jawa <laughs> ah, seorang dua orang ah, macam saya pun ada darah Jawa belah eh, mak saya Jawa Minang. belah ayah saya Minang masyarakat Jawa kalau dia pergi bahaya raya sebelum dia dah berbual sebelum keluar dari rumah dia akan duduk bersela mengadap tuan rumah ni dan salam betul betul dia kata minta maaf banyak kalau ada salah silap saya selama ni sempena hari raya ni minta maaf lahir dan batin lepas tu dia pun jawab podo-podo dia kata kan dia kata kan samalah dia kata kan Makna kata itu yang ada. Yang kita je mana? Okey, raya banyak rumah nak pergi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Macam tu. Betul, betul, betul. Paling... Ini kan baru selesai raya, cuy. Dan ya, bukan orang lain. Saya pun mengalami hal itu, cuy. Kalau bertemu orang, apa teman-teman atau sahabat pasti begitu cuy nggak tahu kenapa ya atau gengsi atau macam mana ya kenapa itu bisa berlaku ya jumpa selamat hari raya begini aduh begitu nggak apa ya Gak ada kayak gak ada kalimat apa namanya maaf yang sebenarnya dalam uh, apa namanya nih salaman itu gitu ya mungkin karena eh, zaman eh, kembali lagi ya mungkin karena buat, buat perubahan zaman ya, atau gimana makan pun kadang tak sebab apa disebabkan teknologi kuih raya pun order ya dulu kita, kita kita pun kan pergi buat, dekat kan kilang ya. kacang dekat nilai tiga. Dulu dibuat. Dia setiap tahun 10 hari terakhir. Ni pada yang tak tahulah 10 hari terakhir ramai orang akan cari kilang kacang kat nilai tiga 10 hari terakhir. Ramai memang macam jenis kacang sebab kacang ni je yang hari-hari orang makan laju sikit berbanding kuih-kuih lain. <laughs> Ya, ya. Kau ada pun kuih semprit sama serubat tu lah. Kau ramai orang beli pun. <laughs> Ya, Okey cuy, uh, eh, mungkin itu aja untuk part yang pertama. Nanti kita lanjut yang part kedua cuy. Saya istirahat dulu sejenak baru kita lanjut. Okey? Okey cuy sebelum saya pamit ya sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya buat korang semua ya mohon maaf zahir dan batin ya tanpa terkecuali buat korang semua entah itu korang membenci saya ke entah itu korang menyukai saya ke atau macam mana semuanya gitu ya saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau percakapan saya yang salah atau uh, cara berbual atau macam mana pun ya selama saya ada di Malaysia seperti apa dan selama saya membuat video seperti apa tolong dimaafkan cuy ya. Saya benar-benar serius dan sangat-sangat berniat ya. Meminta maaf kalau memang saya ada terlebih gitu ya. Uh, kesilafan gitu cuy ya. Saya ingin memulainya hari ini untuk membuat hal yang lebih baik lagi cuy dari sebelumnya gitu cuy ya. Oke kita akan lanjut lagi yang part keduanya setelah video ini cuy. Entah itu saya uploadnya dua hari setelah atau tiga hari setelah ini. Intinya saya akan buat di hari ini juga cuy. Oke dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next. Ah, thank you next.